Now attention your pick it up. And stand straight. Stop talking. Complete silence on the ground. дальше. wish you all a very happy 75th Independence Day. On the tantalizing morning with patriotic fervor and pride, each Indian fills his heart with immense respect and love for our motherland. Today is an essential day for our country as it marks the completion of 75 years of independence और उससे पहले ये कहूँगा कि आज ऐसे लग रहा है कि 1947 है और अभी अभी आज़ादी मिली है इनको सबको देख कर कैसे इतना खुशहाल माहौल इतना अपनापन ये सिर्फ एक ही गाँव के लोग दिखा सकते हैं कर सकते हैं और जानते हैं कैसे करना वो आप वो आप चाहे दुनिया कुछ भी कहे वो उनकी सियासती लोग हैं मगर सही वतन प्रस्त तो सब यहाँ खड़े हैं मेरे सामने घर घर तिरंगा का नारा लगा तो अभी है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया पर मुझे लगता है कि उनको ये आइडिया तालाब के पास से सबसे ऊंचे तरीके से मिला होगा जो बेलगाम के शहर वालों ने लगाया लहराया और उसको नीचे भी देखा काफ़ी सारा वापस शर्मिंदा होकर के वापस ऊपर चढ़ाए congratulation to mister Modi and congratulation to your सियासती हलचल कुछ भी हो हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों की परवरिश हमारे बच्चों का एजुकेशन हमारे बच्चों की तमीज़ क्योंकि अगले पचहत्तर साल इनके पिछले पचहत्तर साल हमारे थे अगले पचहत्तर साल इनके हैं एक अच्छा हिंदुस्तान एक अच्छा माहौल देना ये हमारे जिम्मे है और संभालना इनके जिम्मे independence seventy five years is in time for a country to see that each and every citizen of this nation enjoys the flavors of independence to its full extent and in all aspects. We should have freedom and independence of expression, independence of thought, independence to make the right choices, and finally, independence to see that our choices do not impinge upon the fundamental rights of other Indians. On the outset, I would like to wish all of you all a very happy 75th Independence Day. Vichatarve Adadi आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद सब तो झंडा लहराते हैं झंडा लहराते हैं हम देख रहे हैं लेकिन हम सिर्फ झंडा लहराते ही नहीं हम झंडा अपने सीने में भी रखते हैं क्योंकि हमें इस्लाम यही सिखाता है इस्लाम यही सिखाता है कि जिस वतन में आप रहते हो उस तो वतन के आप वफादार हो हमेशा वफादार रहो उस वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं जो हम भारतीय हैं हिंदुस्तानी हैं तो हम हमारे वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे मजहब के हम नहीं करते मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते वफा के आड़ में सियासत हम नहीं करते वफा के आड़ बीमार मिट जाना सिकन में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा great. Yeah.